Selain memberikan kesan pada setiap penonton, drama Penthouse juga memberikan kesan tersendiri pada setiap pemerannya. Drama Penthouse memang memiliki kesan tersendiri untuk setiap pemerannya dan penonton yang menyaksikan. Semua orang selalu menunggu-nunggu setiap penayangan drama Penthouse setiap minggunya. Setiap penggemar juga memiliki karakter dan scene favorit mereka masing-masing. Namun siapa sangka jika ternyata pemeran drama Penthouse juga memiliki scene favorit untuk mereka sendiri. Dilansir dari YouTube channel SBS Catch ada beberapa scene yang menjadi favorit masing-masing pemeran drama Penthouse. 1. Kim So-yeon Pemeran karakter Chon So-jin yang merupakan wanita paling licik dan jahat di drama Penthouse ini memiliki scene favoritnya sendiri. Menurut Kim So-yeon, scene favoritnya sepanjang tiga season drama Penthouse adalah scene saat Ha Eng Byul menghapus ingatan Chon So-jin. Dan meskipun Chon So-jin telah mengetahui hal itu, namun Chon So Jin tetap mengikuti keinginan Haeng Biul dengan berpura-pura hilang ingatan. Chon So Jin berpura-pura hilang ingatan untuk menipu Haeng Biul dan berpura-pura melupakan semua kejadian masa lalunya. Itu adalah merupakan scene yang menjadi favorit dari Kim So Yeon pemeran karakter Chon So Jin. 2. Yu Jin. Yu Jin adalah merupakan pemeran karakter Oh Yoon Hee dalam drama Penthouse. Oh Yun Hee merupakan salah satu karakter yang banyak digemari oleh para penonton karena karakternya yang baik hati dan selalu melakukan semua hal yang menurutnya benar. Jin atau Oh Yun Hee juga memiliki scene favoritnya sendiri. Menurut Jin, scene yang paling ia suka di drama Penthouse ini adalah scene saat berita pembangunan ulang desa Bosuk disiarkan di TV. Scene ini menjadi favorit Oh Yun Hee karena ini adalah titik awal di mana Oh Yun Hee merubah nasibnya menjadi salah satu orang kaya, Kehidupan Oh Yun Hee langsung berubah seketika saat itu juga. Bahkan ini adalah asal mula Oh Yun Hee bisa masuk dan tinggal di Hera Palace. 3. Li Lijiah atau pemeran Sim Suryon dalam drama Penthouse ini juga memiliki scene favoritnya sendiri. Menurut Lijiah scene saat pertemuan Sim Suryon dengan Na Naegyo adalah scene paling bagus dan menjadi favoritnya. Scene saat bertemunya Sim Suryon dengan Na Naegyo adalah salah satu scene yang emosional. Karena itulah pertama kalinya Sim Suryon berbicara dengan Naegyo dan merupakan pertemuan terakhir Sim Suryon dan Naegyo. Karena setelah itu Naegyo menggantikan Sim Suryon dan dengan rela menukar hidupnya untuk dihabisi Jo dan T demi menyelamatkan Sim Suryon. 4. Um Ki Jon Um Ki Jon atau pemeran Jo dan T ini juga memiliki karakter favoritnya sendiri. Joe Dante yang merupakan karakter pria paling jahat dalam drama Penthouse ini mengatakan jika sin favoritnya adalah saat kematian Joe Dante di Hera Palace dan hancurnya bangunan megah Hera Palace yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Sin itu adalah merupakan sin favorit bagi Um Ki John. Itulah empat pemeran drama Penthouse yang mengungkapkan sin favorit versi mereka masing-masing. Semua sin tersebut memang memberikan kesan tersendiri bukan hanya untuk mereka namun juga penonton. Menurut drama update scene yang paling menjadi favorit drama update adalah scene saat Chon So Jin meninggalkan ayahnya yang sedang sekarat sendirian. Setelah itu Chon So Jin bermain piano dengan tatapan jahatnya. Dan scene piano ini adalah merupakan scene favorit buat drama update. Karena dalam scene itu drama update bisa melihat akting dari Kim So Yeon atau Chon So Jin yang sangat luar biasa. Bagaimana menurut kalian, scene manakah yang menjadi favorit kalian semua?